خواهران برادران گرامی اطفال و نوجوانان عزیز سلام ها و تمنیات نیک خود را به تمام افغان ها در داخل و خارج کشور تقدیم میکن و یاد بوده همه قربانی های رای آزادی را گرامی میداریم ما در شرایط سخت شاهد سال نو هستیم و یک دراهی قرار داریم اگر اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و دیگر را نپذیریم و اتکا به حذف و انصار داشته باشیم خدای نخواسته حادثات بد تکرار خواد شد و شولای جنگ دوباره شروع خواد شد رای بدیل رای همدلی وحدت واقعی ملی همپذیری تمرکز بر تحول واضح اقتصادی بر زندگی و تأمین غرور و احترام انسانی هر افغان خاصتا زنای قهرمان افغان که امروز به تصامیم بسیار دشوار دچار هستند و باید تصمیم بگیرن کدام اولاد خود نان بدن یا نتن و همچنین جوانایی که پشت کار میگن غیر و غیره مثال ها زیاد است از این جهت رای واضح ایجاد یک اجماع ملی یک گفتمان ملی است یکی از نقاطی که باید مطرح شوه ایست که اجندای اساسی یک گفتمان ملی چی باشه و به چی شیوه مجازی و به چی ترکیب مجازی و حضوری اجرا شد از جهت که این بحث شروع شود حداقل هفت موضوع در قدم اول باید مورد تحلیل و تعمق ما قرار بگیره تا رای حل واضح و مشخصی ایجاب کنیم اول وضعیت بشری فعلی ضرورت به تحلیل داره و بهترین شیوه استفاده از خاطر ازی که افغانستان با مستعمره کمک های بشر دوستانه بدل نشه و امکاناتی که می اولویت ها و ضرورت ها را رفع کنه و به صورت اساسی و شفاف و واضح مدیریت شد دوم ما خوشبختانه سرمایه طبیعی مالی و ظرفیت انسانی قوی داریم بر استفاده از این ضرورت به طرح اقتصادی که برای خود ما ساخته شده باشه داریم نکته کلیدی اعتماد به اطمینان است و از این اتقا بر خود است ما یقین دارم که با فکر جمعی و بحث سرتاسری و ایجاد فضای اطمینان ما میتونیم خود از این بحران بکشیم نقطه سوم وحدت ملی و قبول اصل که افغانستان خانه مشترک هر افغان است هیچ افغان از افغان دیگه کده برتر نیست هیچ افغان از افغان دیگه کده کمتر نیست با همپذیری هم دیگه ما میتونیم به صورت اساسی یک صلح واقعی را که صلح را بین اکشار و طیف های مختلف ملت باشه خاصتا بین کسایی که با هم جنگیدن و امروز باید یک دیگر بحیث برادر و خواهر قبول کنن و برخانه مشترک خود اقدام کنند نقطه ششم مشروعیت ملی و بین است کسب قدرت آسان است اما تحکیم آن سخت است و حکومتداری قرن 21 به اساس رفع ضرورت هایی که مردم تعیین میکنند و به اساس ایجاد امکاناتی که مردم با هم با وجود میرن و توضیح عادلانه و انکشاف متوازن بین بخش های مختلف مردم افغانستان صورت میگیره مشروعیت بر اساس سهم حق و تعیین سرنوشت مردم از طرف خود مردم صورت میگیره حساب دهی همه جانبه و قبول حقوق و وجایب مشترک در پرتو دینی مبین اسلام و شرایط ملی و اولویت های ملی ما یک اولویت خاص است مشروعیت منطقوی و بین بدون مشروعیت ملی امکان پذیر نیست و از جهت از اینکه ما مشروعیت منطقوی و بین المللی باید بدس بیاریم باید یک طرح واضح مرحله وار داشته باشیم چون در یک شب صورت نمیگیره و شرایط بسیار واضح باشه که چطور مردم افغانستان صاحب سرنوشت خود میشه و با هم را را به میاد نقطه هفتم ثبات و رفای ما وابسته به من همکاری های منطقوی و ایجاد اجماع منطقوی و بینالی سر بیطرفی دائمی افغانستان از یک طرف و ایجاد تقوی تحرک اقتصادی در افغانستان از طرف دیگه است ما نمیخوایم که میدان جنگ قدرت های مختلف شویم از این جهت باید چند نسل ما تمرکزش سر ایجاد زندگی آسوده و پر افتخار برای همه افغانا باشه و از طرف دیگر موقعیت ما امکانات ما منابع ما ما به بهترین وضعیت به چارای آسیا و قلب متحرک ازی بدل کرده بود معلوم دار هر خواهر و برادر هر صاحب فکر نظریات مشخص دارن موضوعات را که ما پیشنهاد کردیم جز یک اجندای بحث ملی باید قرار بگیرم و حتما همه خواهر و برادران نقاط دیگر به اضافه میکنن به حیث یک فرد خدمت به افغانستان همیشه هدف شعار خود قرار داده فکر و ذهن من در خدمت است اما عقل جمعی از عقل فردی که برتر است و این شیوه است ضرورت به ایجاد اجماع از این جهت است که تا همه با هم با نتیجه نرسیم و هم اولویت ها و هم شیوه عملی کردن از از دل و جان قبول نکنیم ای به امر و نه و یا ترهای بیرونی ساخته شدن میدن تنها نقطه آخر میز که اف سال آخر امید ثابت کرده باشه که ما میتونیم تقوی به و رای واضح از این تجارب اما او تجارب باید مورد تحلیل سرتاسری ما قرار بگیره تا با شرایط نو انتباق داشته باشه بازم سلام من خدمت هم نگو و امید است که در این درایی انتخاب را که موجب رضای موجب خوشنودی خداوند جل و مفاد ملت عظیم افغانستان شود انتخاب کنید زنده باد افغانستان دیوی افغانستان یشست افغانستان